Так, друзі, убрали ми последнюю свинку. Все вже. І вже вирізати нікого. Зараз наготовився, будемо пробувати. Цей раз будемо пробувати почерьовок і я покажу, як з'їсти трошки сала і наїстися. І як зробити скромні бутерброди. І покажу, ну, швидко пробіжимося, яке сало. Так, з чого почати? Ага. Ящик. Покажу яке сало по берегу. Світ у нас тільки-тільки пропав ось. Виключив, може на час, на два, не знаю. Я завів генератор і світ у нас є. Ну, я переноски, а взагалі треба зробити, щоб запитати хату і все. Там по генератору я потім зніму відео з понеділка і покажу. І по крупорушці з, генератором теж вопрос зараз рішається. Там електрик мені дзвонив, дядь Вітя, сусід мій сказав, що купить, я закажу сьогодні і все куплю. Він каже, думаю, запустимо. Так що потім покажу, і може і ви так, у кого такі проблеми, так само позапускаєте. Отак. Сьогодні буду різати кухонним простим ножом. Ну, як наче я живу в квартирі і купив кухонний нож. Ну, от, к примеру. Так, починаємо почерьовок. Саме неудобне. Я нічого казати не буду, бо кажуть, ти нахвалюєш, хвалиш, просто мовчки. Обичний кухонний нож. Ой, самый неудобный кусок. Оп, хотів упасти. І отаке будемо пробувати. Я имею в виду. Е, сьогодні зробимо дегустацию обичного сала з почерьовка. Все, і робимо слідуючий весь місяць перерив. А вже потім в грудні місяці, не в декабрі, в грудні місяці е, все почнемо по новій. А поки, поки вони ріжуть. Ну в мене є зараз грижовик хороший, але ну, я хочу хоча б туди начало е, грудня. Так, це не обирати і сюди давай грудинку кинемо. Да? Грудинку на три. Ну нормально нічого. Хорош. Я сюди так кину. Я не забуду. Так. Убрали. Новый ящик. Опа. Ой, а там я эту забув обрізати. Ну, цей крайок. Зараз тоді тут обріжемо його зразу. От. Оцей крайок. Він такий не дуже симпатичний. Сзади, сзади. А, то обрізки. так ось. Отак будемо. Хороший. Я ж сказав, нахвалювати не буду. Просто самі дивіться. Дивіться, я як этот, як отой професор, що як капусту, я почерьовок, як капусту крамсаю. О, диви, якраз собі до, помідорчика. Якраз собі. О, диви який. Ні, а так лучше набагато, да? Він остивший. Це щось я взагалі нашаткував дуже. Чи пойду? Нормально. І оце, друзі, ми зараз відправляємо ну, посилки, ну не зараз. Подправляємо посилки, хто там що. Кому не хватило, не сірчайте і не обіжайтесь. Ну, Понятно, що у вас багато і всім не вистачає. Бо людей записано то багатенько. Уже ждіть грудня місяця. Тоді вам буде е, усім хватить. Ви бачили, їх там багатенько, поэтому не переживайте. Так, ну спину. Спину я покажу зараз, просто покажу. Ось така спинка. А може її отак і пополам. Даже навесил чуть-чуть. А так і отак. Я так Та я собі хочу вибрати на пробу. Це з м'ясом буде Так, да, я буду пробувати сьогодні під черевини. Ну ось такий скромний кусок виберу. Ось так. Та ні, лучше тут. От ти ж вік теж там бери. Ще ж не зважено. Ось отакий я взяв скромняшку і будемо його пробувати. Це обираємо. Це теж обираємо сюди. Як будто у мене мало сала, я живу в квартирі, ну а людей багато, а сала мало. Я покажу, як їсти, щоб наїстися. Чуть-чуть сала, всім наїстися. Ну от, к примеру, я взяв, купив на базарі кусочок сала. Ну там отакий. А сидить 5 чоловік і всі хочуть їсти дуже. Що б я робив? По-перше, широко так не треба, бо воно ж почерьовка, вона така тягученька. Надо поделать, чтобы было короче. Вот так. Мягко-мягко, шкурка мягко. Вот так. Ось дивимося. Ось таке сало у нас. Розкладуйте отак. Ось отак. Ось. Отак розкладуєте. Потім. А, я ще й тут аж у мене кусочок оцей ще обрізок, да? Та чого, ну добре. Ну хай обрізок. Та добре, звісно. Готовим соль. Готовим Сейчас ножик ну, протружирний. Огірок. Отак. Готовим помідорку. Ми купили два помідора. І 4 огірка, так що не думайте, що у нас огірків зараз багато. А по чому вони вік? Ти не повністю ціну? Огірки. 80. 85 гривень, да, кілограм? Огірки, а помідори. Та пейте по 85. Коротше, по 85 гривень. І також спрашивал Стас, а чого ти Никола цен не знаешь, там написала. Я, я даже, если честно, я не знаю, по чому зараз хліб. А скільки чорна хлебина стоїть? Ну чорний оцей, що ми беремо. 14,70 ми беремо половинку. 14,70 половинку на різному, так? Да? Ну. Я навіть не знаю, не інтересуюсь, по чому хліб, по чому це. Я і це не запоминаю їх. Це в мене все Віка е, контролює. Я до цього якби. Мене в магазині саме легше дурить, це мене. От якщо я приходжу, можете обдурювати. Я ж не вважаю, як як скуповуюсь, мені там кажуть, з вас там 85, чи 85, чи 100, воно ж, я ж не вважаю це. Так. Дома пересчитуєш. Дома потім Віка пересчитує. Ось, а так, дивіться. Ой, що це ж їсти захотілося самому. І також я покажу, як зробити скромні бутерброди. Отак. Отак. І отак. Все так. Потім далі. Берете помідор. Тільки. І отак ось викладуєте, отак. То потім зверху. Та потім зверху. Ну чого ти от лізеш? Як мужчина щось робить, навіть гори трясуються. У нас щось вони <laughs> не трясуться. Ось, а так. Дальше. Да! Ну що? Та зараз я подивлюся, посмотрю. Остался вместе шалой. Ладно, включай. Так включим. А. Вот так вот дальше. І отак. Можете навіть ось отак. Ось отакий, а потім зверху ви тільки підсалюєте. Бо закрий двері хорошо. Плотно закрий. Бо воно бачить годить. Во. Зверху підсалюєте. Ось. Оце скромний бутерброд. Якщо у вас 4 чоловіка, отакі 4 бутика зробіть, всі поїдять по такому бутику, поп'ють чая або кофе і на цьому вже скажуть, ой, я більше не хочу, я вже наївся. Це перший варіант. Якщо б хтось із вас тут був, я б угостив би. Просто я зараз довго буду жувати, ви будете дивитися, буде некрасиво. Потім далі, як їсти сало, щоб наїстися, якщо ви вдома. Спочатку ми як робимо всі. Кидаємо зразу сало в рот, а тоді хліб і все друге. А зараз, щоб наїстися, якщо сало мало, то наоборот. Спочатку хліб. Воно ну, типа невкусно. Ну, хліб обично. Потім огірок. А потім кусочок сала. Да, получается почерьовок оці прожилки. Тягучі і ну таке треба пожувати. А так тягученьке воно. Ну, ну це на любителя, почерьовки за цього люблять. Це ж не таке біле, що раз і все. Ну а тепер я зроблю по-своєму. Спочатку сало, потім хліб. І помідор. Ну, Ее не ротик. Почеревок бомбезный, попробуем со спины. Я вообще люблю Ну, почерьовок. Кавіка більше любить із заднього із е, заднього коста. Ну от зараз спробуємо цей кусочок. Чи буде він? Шкурка аж провалюється, аж тає. Це спина. М -м, Ну, тому що біля хребта воно таке тугеньке, а бочинка більш м'якша. Це я вже потім узнав. І все, от скільки я з'їв сала, несколько кусочків, я вже наївся. Ну, Якщо чесно, мені зараз більше понравилось оце сало со спини, чим е, почерьовок. Його треба пожувати, ну, не буду ж я на відео сидіти жувати. А все закар, пім-пім-пім, як, як, як ММДМС. Пім-пім-пім і розстає. Ну, а тепер тяжова артилерія. Як же їсти бутик такий? Я спеціально положив два кусочка впереді, щоб на два вкуса, один ззаді, щоб на третій. Ой, вообще бомба. Ось кусочек лежить, я сейчас його раз зразу. Не дивіться поки. Mm. Отличный бутерброд я сейчас доим. Ну что, быстро дорезаем сало, да? Поняла, як есть І Сначала хліб, а потом сало. Я не Вот так и пойдут. Як эти, як дрова дубові злажили. Да, надо побыстрее, бо мені надо уже робити, а я тут сало пробую. я не забуду. Так. Батан, може ти наріжеш, а этот. Ну зачем мені тебе мішати? А я познимаю. Никто не хочет, тільки всі стісняються, а я не стесняюсь. Так ти вже скільки років? Все, отак. А тут вже Віка розбереться. Все. Ну все, Вік, нарізала, а ти вже далі сама, так? Да? Бутик. Приятного аппетита. Бутик доим. Спасибо. Розкажи А, ти рот Ну подожди. Не, доїсти треба, не кинеш же так. Оце ну, наша партія була канторів і макстерят. Все, нема нічого. Будемо ждати тепер нової партії. Тому що все забрали, все розібрали. Ммм. Почеревок теж, як розпробуєш такий, не вступає в спині. Важити не будемо, хоча я можу віса свої принести на батарейки чи здорові на 600 кг. Ну, Здоровенька свинка, голова 9700, да? Всім спасибо за внимание, всім спасибо, що дивились. Я показав, як правильно їсти сало, ну як я їм. Ножом більше чим довольний, кухонний, обичний, простенький. Ну, я показав, як обичним ножом. Кухонним фірми Тамантіна. Так що буде время, коли зустрінемося, я вам наділю таких бутербродів і з огірками і помідорами. І поп'ємо чаю. Всім пока!